عجوزي تخاوي نظمي لي مقالي راسي وشوش بالحروف البديعة طيري يا صقر مين يا هجوسي تخاوي نظمي لي مقالي شاش راسي وشوش الربيعة حيث من صنع عبد الله حسين الهلالي ذلك الشخص لا عندي مكان رفيعا يا سلامي عليه تسليمي غالي الوفي والسنافي والمالك في قليعه عن الله ما بنسى بلحظة صانع مكرم الضيف شيل الحمالة جقالي غمدي موقع دايم وهو الطليعة هيبته هيبته والتحية هلا وغام الجميع جعلني مفقده وارتاه الحالة وإيماني جعل عمره طويل والكل حوله يطيعه محزمي مفتخر ضم فخر نادر مثالي فالإذاعة تقول الدول هذا وذيعه الهلالي هلال الشهر نور الليالي قمة أخلاقي ماشي حسبنا جيش عاش عاش الهلال هاي فتح هاي فتسحب السما والمعالي فزعته ترفعت فوق الحصن المنيعة من عرف شخص مثله عايش مرتاح سالي راعي الاول اهره اجل المهام السريعة يا سلامي عليه تسليم ظالي لبالي الوافي والسنافي والمالك في قليعه سلموا لي عليه مهب فوق وانت حياه باقي ماشي حسب نهج الشريعة عاش عاش الهلالي فوق والراس عليه